ნარმანიეს დაბარება საკრებულოში მარტო ოპოზიციური ფრაქციები არ ითხოვდნენ. ვალდებულებები მერს დავით უსუბაშვილის შემდეგ სხვა რესპუბლიკელებმა შეახსენეს. ძალიან საშიში და საფათო ასევე, რომ მერის გადაწყვეტილებები არ არის გამჭრვალე, პროცესი არ არის გამჭრვალე, ის ანართანამშრომლობს საკრებულოსთან, პირიქით ის ცდილობს, რომ საკრებულო გააცუროს თელ რიგი, თელ რიგი გადაწყვეტილების მიღების დროს. ჩვენ გვყავს მერი, რომელიც ვერ იღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს. ქალაქის მერი ვალდებულია საერთოდ რომ წარდაიბარონ ისედაც რეგულარულად უნდა მიდიოდეს საკრებულო საქართველოსი ამარებდეს იქ ანგარიშს და მით უმეტეს როცა რაღაც ისეთი თემა რომელიც საზოგადოებრივი ინტერესი წვევს გასაკრიტიკებელი მას ბევრი აქვს როგორც ითვლება და იმსახურებს